最新不動産情報どうもベトナム住みます芸人 W シんスケですほらもう一緒に共鳴してるからこのねホーチミン最新不動産情報お待ちかねの方でしょそうファンお待たせいたしましたお待たせしすぎたのかもしれませんはい監督いる今日はもう取らせていただきます <laughs> ワテリナでございます というコンドミニアムを紹介したいと思います悲しいことに杉本さんがいないんですよこれねもう杉本さんがいないからもう悲しすぎる今日はですね2区のコンドミニアムを紹介するんですけれども、はい、この場所はですね2区でもちょっとねいつも紹介しているタオディエン地区とは違って、はい、そこからちょっと南に下ったところというか、まだまだこう再開発されてるような途中ただ再開発なん それとも開発なの開発ですはいサイではないよねサイではない <laughs> もうだって道とかもさめちゃくちゃ広いもんね広いあの来る途中こう通ってきたら広いっていうかまあ後ろ見てもらっても分かると思うそうねだいぶ広いその開放感ある道というかあの7区の感じとちょっと似てるよね、うん、道が広くてあこれからこういろいろできてくるんだろうなっていうこのコンドミニアム一番の特徴設計士建築士が日本人でございますよあの 熊健吾でございますよあれでしょ自然との共生自然と共に未来へ歩んでいくっていう出てるもんね自然がこのコンドミニアムにやっぱ入ってるというかもうあの天空の城ラピュタのあの感じ科学と自然がこう共鳴共存しているもうこれはね楽しみ中身も楽しみさあじゃあ早速行ってみましょうレッツゴー ウォシュレットウォシュレットあったよ切れ字の私にはとても嬉しいやつですこのウォシュレットタイプしかベトナムにはないと思いきやこちらのこの日本スタイルも兼ね備えている何の部屋でしょうおお物置ですね十分な広さの物置でございますそしてまた すごいねすごいリビングに着くまでに3つ <laughs> 確かにここは何だろう収納スペースでございますよああだからこれね階段じゃん階段がだけどなんであんのよ確かになんで階段あるのまさか何おいおいまさかこの階段の下のさスペースって どうしてもデッドスペースになりがちなところを収納に使ってるってやっぱこれが熊健吾ですこれが熊健吾そうなのそうなのじゃあキッチン紹介していきましょうかキッチン3口コンロありましてこれ広いねマジでこのこの広さいや分かりづらいなめちゃくちゃ広くないいや反復横跳びみたいにしてるけど <laughs> え めちゃめちゃ広くないでこれね何かすごいって、うん、この両方がキッチンになるっていう、はい、料理教室でも開けるんじゃないかという広さすごいねもうこんだけ収納もありますし、はいはいはいはいすごいねこれ水2つあるよ それ浄水されてるから飲めんのよそっちの水こっち、うん、飲めるの、うん、じゃあ水買わなくていいやまあまあまあ買ってもええけど <laughs> 買わんでもいいよ浄水された水が出てくるってことかすげえ飲んでよ飲めますだいぶ捨てたな今飲めますちょっとまだ恐怖覚えて飲んでないでしょ今いやめちゃめちゃ飲めます 完璧に飲みました <laughs> 本当マジでビビってはないマジでビビってない飲み切ってただって今口つけて残りは切って捨てたよね捨ててないよもう一回もう一回飲みましょういやいや今捨てたよねえ今捨てたじゃん捨ててないよ捨てたように見えた見えてるよ全部飲み飲みましたよ本当、うん って吸った吸ってなかった飲める水よねだから安心して調理にその水をそのまま使えるってことねねなんか湯沸かしたりとかもうそうよもいけるそしてこちらテーブル広いテーブル全然行ってくれんな外までいやいかによまだテーブルもありますからこれ広いね6人じゃんデフォルトが6人、うん、さらにあれでしょ家具とかも正直こう入れ替えたりできるって さっき有働さんの方言うたよね、うん、その付け加えたりとかそうねこれ広っけまだ広くスペースがあるのここまで、うん、全部使えすごい遠いね首脳会談とかできるってこといやもうやろうと思えばねやらんけどね <laughs> でこの電気もおしゃれだし、うん、俺最初見た時線香花火かと思ったよ落ちてくる感じ線香花火危ないやんじゃん危ないじゃん これ電気なんで大丈夫です <laughs> ああこちらこの景色の良さ見てごらんこの景色ずーもう全部見えるあのさ今まではさその高いビルとかだったけどちょっと移区寄りとかだってさ周りに高いマンションとかあってこう全方向見渡せるみたいなのなかったじゃん、はあはあ、ここは全て見える 独特のねね作り方もおしゃれだもん、うん、いやこれこそゆえゆえこれこそこれこそ熊健吾があれでしょ音ゲーやるために作ったみたいなことでしょやろ160平米めちゃくちゃ広いいやけどちょっと感じられんけどな今入ってきた感じだとねそれには秘密があります ソファーが実はめちゃめちゃ広いっていうパターン <laughs> いやでも分かんないよ上がってもかいや無理でしょうんでそれじゃあ160平米は表現できません杉本さん杉本さんがおらんとできんわなんでいないのよホント測るやつできんわでもこれ広いねいや広いね、このソファー広いよで 高級感すごいねえ天井高くない何これおわ吹き抜けてるやっぱさ天井の高さってすごい開放感出るけんこう気持ちが高ぶるね高揚感がすごい大きいねしかもさこの丸の大きい鏡って 鏡を鏡の世界でしか見られない鏡をこの部屋に住むのは誰私えやばいやばいやばいやばいえやばこれ俺のやつ違う違うえペコバさんのやつこ俺のやつやばいやばいやばいやばいこ俺のやつそんながっつりやってえの一番声出てたし いやいやげえって言ってるやんちょっと待ってちょっと待ってここ部屋かと思ったら見てようわなんかもう新築の匂いだしさ、うん、そのなんていうの友達に来た感じがするその階段を登っていく感じがよくわからんなんか2階の友達の部屋に行く感じめちゃくちゃ部屋あるよ こは収納かここは収納でもうやっぱさ広いけん収納多いさあこちらの部屋はもうベッドが広いこれはマスターベッドルームかなこんだけの広さの収納ってことはここが、うん、ねこれもちょっとサイズ杉本さんがおらんからなちょっと失礼しますちょっと測らせていただきます 横にこれぐらいってことは俺が、えー、え 3m 半ぐらいいやいや 3m 半ない3 m 俺そのボケなんかさくだらなすぎて笑っちゃうんだよ三メーター。なかったないよ161センチないやろお前150だろいや違う違う違うそんな俺ちっちゃいの別に売りしてないから ちっちゃいよちっちゃいで売れよだから161センチより長いもっと長い全然長いでしょうんだけん何キングいや俺これキングやと思うそしてここベランダもメゾネットの方にもすげえこそここっちでだけん子供たちが遊んどるのをここからね下ね下を見て遊んどるなと見れるわけですよあまだシャワールームとかないよね ショナールームとかどこなんだろうしらじらしいえしらじらしいえさっき見えてた入ってきた時絶対見えてたシャワールームすごくないこれ外見ながらのよここも測れんやんって押し相撲で悲しすぎるわじゃあちょっとそれやってみて伸ばしてみるよ、うん、これ以上にあるけんねだけん 余裕で何やそれ全然分からんおしれっとついてますよこれは嬉しい何これでここにもまあマスターベッドルームだけお父さんの洋服だったりとか置けるんかないやこれすごいさあ続いての部屋行ってみましょう すごいいっぱいあるねね部屋が多いあこちらはこっちがマスターやこちらは何の部屋でこっちがマスターやこっちがマスターやもうマスターの感じだったやんだって、うん、いつものねマンションとかで言うとその感覚ぐらい豪華な、いやそうよだし広いしいやこっちやねこっちの方がさらに広いのんだって めちゃくちゃ広くないめっちゃ広いめっちゃ広いわで収納もまたここもたくさんありますよここもでまあここにテレビ置いたりとかもできるってことだよねきっとここもありますし収納ありますしこれすごっ全校まで入ってくるっていう素敵さ、えー、いやこの作りがすごいわでベッドは またもやちょっと失礼しますまたじゃあ測らせていただきますこれがこれが 7m50 いや 3m 半でねよでもそれでもないし1 0やっぱさっきと同じぐらいの大きさですでしょうん、うん、キングですよこれもいやったなだって 浴槽もあるんかい浴槽あるよこれ嬉しいこれさ本当日本人の気持ちを持った人が作らんとこんだけ長いよウォシュレットと浴槽でシャワーもあって最高やんこれ足伸ばしてもさ余裕のよっちゃんよしこちゃんよお二人よっちゃんのよしこちゃんじゃないんだねこれ でお前も入って余裕でしょこれでこの感じだったんかいつもいやこれめっちゃ広いよ洗面台2つよ2つよこれさだけもう取り合いになるけんとこでしょもう朝の時間でさなんかもう2つ割ることね2人同時になんかここでの会話も増えたら離婚も一件も減るんじゃないかっていうこれがねそういう解決になりますよ まだあります <laughs> まだこっちにもあるこのここもあるあここは収納ですねこのクラスがえ今12344つこのクラスより1つはもうもっと全然でかいそっか入り口入ってすぐ左ね確かにして ですかこっからも見えますよとあの非常口あこっからもう非常口につながってますよとまだ水張ってないけどマジ最高だぜこのプール最高しかもこれあれでしょここだけじゃなくて上の階もあるんでしょうやばやば一つのタワーに2つあるってやばっ 見てくださいジムもありますもうすべて未使用すごっそして広っ広っ何家賃を出たらタダで借りれるのコーナーはいやってまいりました、はい、やってまいりましたねはい、はい、いやこれね難しいね、はい、160平米で で家具収納もめちゃくちゃおしゃれで、まあ、1区から、まあ、ここ2区なんですけどタクシーで20分ぐらいの距離まあレタントンからねレタントンからレタントンからこの2区のエリアここのエリアまでタクシーで20分ぐらいで開発中の地区で24階建て19階建てねえー、悩むな家賃プールジムも好きで、 ジで悩むぞこれ当てるよせーのせーの3200ドルえいくらった2200ドル、うん、いくら3000いく、うん、はいだってこれすごいもんいやまあすごい、うん、これマジでその外観の感じとかも、うん、もう本当なんか天 空の城が見たみたいな <laughs> そのやっぱ自然もあってさそうね、あの感じすごかったよ、うん、聞いてみよう不動産の方にいや実はちょっと聞いてましたあのここ家賃実は、うん、ちょっとまだ決まっておりません <laughs> じゃあこの企画できんかったよはいそうですまだフィックスプライスがないってことそうまだねちょっと あのいろんななんだろう最終的なものがまだ出出てないだそれぐらい俺ら今あの最新物件紹介してるわそういうことね、はい、なるほど、はい、ということじゃもうここがもうぜひ来店したいちょっと気になってます、うん、ぜひ借りたいという方は、概要欄の N アセスさんのリンクだったりメールだったり電話番号に問い合わせしてみてくださいはい、はい、いやここマジでいいっすよマジでいいっす そしてこのビデオがいいなと思った方いいねチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうさよなら